Ah, tubala musizanyo abayafe abalungi abekumidde ku mukutu gwa acrish media uganda backlinch wamu ne hard kaija olunaku olwaleero bwe batudde mu maaso gamu obaweereza naye nga sinagenda wala ah, bannange twekuumye ekirwadde kya covid covid gyali covid atta abantu bafa ate bafiira ddala ebiri sirias tubijjemu omuzanyo twambale mask tusanitizinge ah, kyemanyi abasinga obungi batadde ku muggalo era abasinga obuyi tebalina kyakulya naye alina akokulya yamba muno omufunire kokulya mugabane akakatono ketulina tusobole okusurvivinga mwene embeera ah, mwami kaija buza kubalayo baffe tweyongereyo nange njabatwala mukisa guno okulamusa bannaffe wetuli mubuwambe bannaffe wetusinkana wano njagala okubalamusa bannaffe abali e uganda ndaba nnyo bannaffe abalaba nga muli us muli bangi pasentegi yammwe nene wolwetuuka ku mwenda kumi nyina mikwano gyaffe abali e uk lwakuba mulaba temukomentinga naye kadi nemugira mupasenage amanya negatajo saawa mwemwali komentinze nalibadde nga oluusi tusobola okubatumirako waliwo bannaffe canada eh? uh, dubai juzi waliwo ndooza vidiyo gyetwakola nendaba nga 11 percent ey'abantu yavudde switzerland kyenewunyiza waliwo ate vidiyo yetwakola nga ate abantu ebitundu musanvu ku buli kikumi mm. bavudde taki naye kati abo nemmanya kuba waliwo abantu manyi nga nti naye kati abe citizenland bano kuba citizenland abantu babiri bemanyiyo ngaabantu mm. eh, naye kati bemanyi ngaa ngaeno 11 percent ate oba nti wate oba waliwo uganda ne community mm. kubanga batera kwerekomendinga ensonga eyo nga akukyendoza nsonga yadde ya covid ginalabye engeriko abantu abavudde e switzerland nga bayitirivu mm. buli wamu olaba ate mikwano gyae nembazuula nti bali wakati w'emyaka abiri muetaano nemyaka ataano muetaano abasinga babiri muetaano okutuuka ku asatu muetaano balinga ebitundu ataano mubitaano newali asatu muetaano okwana muetaano bwe batyo naye bano abato 18 to 24 simanyi wa gye mubeera amulaka eggwanga namwe temulifaako nemwe mublizing n'abakyala simanyi lwaki temunjagala kubanga gundi ekyandaga nti abantu kikumi ku kikumi baki basajja oba beki gwe mutya ah, beki mukwano gwange beki ayinzaayinzaasobola n'okuba nsendera sendera so kati temumutya kyali wange ono so bwemutemanange njagala covid okusaasira ffe abamu kubafiiriddwa ku bantu covid tumutwala serious okubira ddala olundi ngaatane nga tubagamba wadde abasajja bano babbi nga babba covid muleme musaagisa covid bannanga aluma nze ndabye kubaaluma covid aluma si wa bulijjo ate ekyasinze okuleeta obuzibu covid wa bbeeyi mm. bbeeyi mm. nga mukwata miriyoni bbiri buli lunaku naga nti ate mumwekitono aa ah, ah, bbiri mm. kwaza tisibe bbanyi benyerako oluganda kirabika mu ddwaliro lye mulimu eh, twali tumobilizinga miliyoni bbiri bbiri eh? nogambbuli lunakubiri n'obuuza omusomesa azikolera emyezi e-, e-, e-, etaano yakola atya eh? omuntu mm. atalina babe akola atya mm. so mwewaaneko bannange muleme kutuuka mugundi mu intensive care kubasaba sente ezo mm. ate ekibi kya intensive care bwowaayo omulwaddewo toddamu mulabako kinalanise n'okulowooza nti walakawalwo n'abamu abafa nebabongereyo ku nnaku eziwerako bbiru ebeera ennene omusomesa wange uh, dr umar rubogo ye yafudde wiiki ewedde yafudde nga bbiri yadde miliyoni kyenda mu bbiri kyenda mu bbiri naafa nbamobilizing emiliyoni nkaaga naye abwosaaba n'omulambo n'ogusaako miliyoni nkaaga waliwo omuwala gwenda bye yafudde nga yazaala omwana ndoza nabuza obulwadde n'abeera mu ntesivuko enaku e, e, kumi basabye miliyoni kikumi abiri mu ssatu eggwanga lino lirina bano ababbi bafuuse batujju sente bazitukuŋŋaanyamu ne bakola amalwaliro kakati buli omu afuuze nasooka kiwulira muyimbi muyimbi ono yagenda naafa bwe yafa ne bagamba nti baali bawulira mumwami museveni era aleeta akasente nibawokabalankajja ne bamukumira ku life support bagenda okukola postmortem nga lyamaze ennaku ng'afudde ngaobwonga obuvunze kakati nene ezo bazikola ki bazigatta nga buli omu abala tetusobola kusaawo bya bulamu nga tubifudde bya ddiiro mu nsi yonna ekintu ekisinga okuyamba bya bulamu neggwanga emuba temusaasaa kuyamba bannamwe kati omuntu omusomesa wa nassale gwe baggalawo omwaka mulamba kati ayingidde gwakubiri hmm. singa obulwadde buno omutuusa mu intensive care sempala waabe bagenda kasuka bukasusa eri kuba ka intensive care yafuuse yabagagga yaba besobola basukka nawo hmm? basukka nawo olaba no tubali tubalabala bisinesi nga tulabanga ekiba kifuna hmm. naye ngaolaba ne wiiki toweza balize baagala miliyoni esatu kakati oli bwaba taweza miliyoni esatu ze baagala kati omuntu oyo eh, najja omusiba ne gumugwako kiba kitegeeza ne kapita mukimayo nabiki niyomugamba mulete sente waba batugambye omutwalayo omulwadde nga bagamusooke mudipositinga emiliyoni ezi taano bwe baziryako aga mulete sente mulete sente mulete sente kiba kitegeeza babalaamu ekifaananyi nga temusobola kuleeta sente nga bamujja ku kyuma nga bakisaka bakikola ki bakyagala so bannange weerwaneko weerwaneko tokkiriza covid kukwata oba bwakukwata kozesa byonna bye tuzze tubabuulira kunyinako vidiyo namba ndoza twasako vidiyo ya dr besigye gendako bwonasubscribinga ogikebere sijja ajja byokunyonyola biki biwetaaga okukola okulaba nga omubiri gwokola ki ogulwanyisa ogukuuma nga n'obulwadde bwebunakusanga busobole okuba nga weerwana ate n'abantu mugende mwegeme balemba buli awo ono feeko ono gwempulira bagenda kutusisa okugema wane wamwe uganda temwinaawo ddagala lyemukola basobola okugemesa basobola okukuttiramu omugundi mukologeti nemmere e, esinga okubawomera eva bweru buta asinga obawomera ava bweru kakati nengoye zemwambala ziva bweru kakati mmwe bamasikini webasempala babagala okubatta bajja bakolaki kubatta genda bakugeme kubagema nkuwa amagezi ate weaisolatingemu ennaku nga ziizo kubanga twakizidde mwe eddagala eyo bali kugema lisooka neribanga ate erikugonza kati akawuka bwekakulumbanga awo likyeseti nga likukuume li, li, li, li, li, li, li, li, bangi libatutte so kibeetaga niweekuumamuko neryongera okukola kyokunyweza nga beki bwabagambye bwoba olina ku kyokulya yamba ku banno buuza mulirwanawo tosuula mmere mu kasasiro wali omunaakuliraanya ajagala buno obulwadde tusaba buwanguza mukwano bali abasajja nga tebatwagala nga batuwalana fene wansi tulage nti twagalana mwabalinawo kikemuyinawoko kwatayo kugula ensawo yakawunga obanoonye noonye kwawuze nti banne waliwo banne ani, ani alina obwetaavu mm. teri muntu ayinza kukwerabira mwene embeera nasanga omuvubuka bakola makerer awo ku univesity bakola ku byuma bino ebya fotokopiya mm. nanyumiza munne bwe yamununula naye agundi oyo omulaba nti yali bosi wange mu covid baali awo nansana ono naye agenze mukyalo nga kiganye namuyita namugamba tofiire eyo mm. kakati onono awo nga balansa okutanga basuubula mu masiki mm. nagamba so tomulaba oyo yampita naamba na, na, kati gwe ojja kuyimirirawo ku kkubo mulooka mm. bwe ziri oddukawo ne tosala nalako muwa amateeka namakati mm. zino ziri bweziti ziva mu sente bweziri tebakubba mm. kakati bulijjo atali bosi wenga naye ngaabaga nti ssebo nga ndi mugonvu <laughs> nze gwe yajja mukyalo kanamugamba nti bwe tutunda tugabanya wakati kanatunda natunda byagwao amagoba kati gagaja batugabanya wakati ngaonaafunako ebiri noli afunako ebiri namugamba nti gweyo akava mukyalo neegyo ebiri gitwale yagamba nalabanga mpadde miliyoni ebiri so nti ebintu byokolera omuntu ngaali mu buzibu mm. byamugaso nnyo ku byokolera omuntu nga tali mu buzibu mm. nze kati omuntu ampeereza omutwalo manya kyali wange mm. kubanga olwayo bakyali bonna basirise negowereza kahaiku whatsapp taddamu <laughs> kati bwe ndaba <laughs> waliwo bambi eyampeereza omutwalo naye teweeyogera bambi weeyogere nkwebaze kabanga kajja kuŋena okulaba omutwalo era gukyaliko eyatayimu yange yaweddeho ŋŋenda nange kolaki kulodingako naye neŋamba mm. e eh, ani ono atuzze nalowooza nti ah, munaffe wetuli mubuwambe mm. ali atya nampeereza ki omuda kakati omuntu yampeereza omuda oyo jompeereza akamesaje mm. nange nkwebaze mu lwatu omanyi olusagana kweza nga luzambua okuwadde sente ki ntono naye nga tamanyi mu buno obudde olina bwakuweereza ebbiri naye kiba kyabita eh, kakati abasinga okwagala ennyo data mm. omayambe si mb bisatu se oba ontadde ku mutimbagano so buli omu ayambe munne mm. tutambuziganye buno obulwadde abafiiriddwa njagala okubasaasira tufiiriddwa abantu bayitirivu nfiiriddwa senga wange nfiiriddwa jjajjange nyinaku famire yasenga wange omu ye mulwadde bawe mulwadde abaana babiri balwadde yes covid covid nze mumanyi covid mutegeera hmm. covid mutya covid muwekitiibwa naawe nkusaba bwewa tonna mutegeera bannayuganda mulina ogwo omuze ogwokwagala kisooka ekikole ki bannayuganda baagala okulabako amasasi gafuga wali mbu ayagala kulingizaayo olingiza likuba kichwa omwana bagenda mukuba sasi mbu akwata akwata okwata vidiyo ki abasajja nga bakuba amasasi wano kukwavema mm. sosobola fekaka tukyali bato taata affe yatugaba bulowulira amasasi genda wansi wak ah, ah, wakitanda wansi wekitanda naye munnange nze bano benda bagala okulabako covid tomulinda kumulabako oyinza obutafuna mukisa gumunyumya mm. ate kati ate ono mubi nebakubika sijja kuziika mm. wala omuwala mukwano wange saara yagenda nti maama ejuzi yali mulwadde lwadde ate nani nyina twalina appointment naye mm. kakati aminankuba enaku ezo bina esikwata kati jjo mukubirako nanga nani nkubikira nti ki nti omulwadde wange yakola ki yafa bambi bannange mwena mufiiddwako abantu bammwe tobasa bannange sanitaiza mutambule naye bw'oba tomusobola genda ogula ejiiki mm. ekipa jiiki emu akasaanikira kamu kagenda mukidomola kiramba mm. akasanikira kamu balage bulungi akantu ako bakala ono sanitizers eh, eh. eh, ono sijiiki baizoere bagende banonya jiikeoa notambula nako mm. wadde kazi towazitowamukko mm. tambula nako bujako ti ngaokolaki ngaokufunayo akatono nayekigendigula kufuna jiiki munabemukko ndaba enyo abantuotya anti jiiki okukwata okasanikira kamuno okateeka mukidomola kiramba mm. kakali nawe nofunayo botoyo mm. gyobeera okolaki oja maama womalirako ekidomola otekemu ekira jiiki oyagweko ah, nedda oba oli mu mwaka okujja ngaolina famiry ekyalo naye nga obanga olina famire zino entono mm. yabantu bataano ekidomola ekidola kijja batwala obudde bunoza buyinza okuwera nga wiiki Eh? Mm. kekasaanikira kamu mm. omwezi obusaanikira buna tolaba nti guno omwaka guba guweddeko so mm. tusobola okukikola netwerwanako nalabye bano abaana nadala akola ku petro station bakama bammwe muyambe ku baana abo omwana omulabako bwogenda nomu emitwalo ebiri nakuteramu amafuta gasiringi omutwalo ogwo nakuddiza omutwalo akati nze mba ne sanitizer enaabako kanema nade nobulwadde nembumuwa obanga saba ina ozirisene nga zabadde nabo ate zange nazikwasa omulala hmm. olaba ku pampu emu hmm. bwetulwalizako emotoka ezisa abantu ekubisa netubutwala mu community hmm. so nti babayambeko abaana abo babere bambi nga sente ezo bazifuuyirako wensabira ogambira gavumenti bano abatuwamba mukolagane ne mobile money ensasula y'ebintu ebisinga eve mu kasha nga bwenzira nogamba beki mbwe ekitabo ekyo kyameka kya mutwalo mm. nga nkwata nga nkolaki nga ngukuwa nga nange siina kyenfiiriddwa naawe okujjayo nga tolina kyokoze eki kyofiira so ensasula eyo ejja kutuyamba okujjawo sente zempapula okuzikwatako abantu abasinga naddala muzi offices kutambuza mpa kuleesa obuzibu mm. wano okutambuza sente guzo sente kyakala kyakala oyo yakoze yes kati mbuleeta nembukuwa n'obukwatako mu ngalo nobuwa richard nabukwatako nobuwa john nabukwatako nobuwa mega nabukwatako nobuwa hadija nobuwa isima kakati buli omu nabutwala jakolaki jabutwala naye nga sosi yabadde kunze yalese siringi oba nkumi satu nga za lukumi lukumi buli azikwatako nabanga afunye ki obulwadde ndoza ne covid oyo temuwuliza nnyo na bintu bya covid bisitulesinga nnyo bimala ebyo abikajja otugambye okwesaza mobile money naye kuguna omusolo gwe bateeka ku mobile money anti gwe mbagawa bagugjako nga luli bagugjako ate nga jasi bayongerako nekudata nebongera nedda bagugjeko omusolo ogwo mobile money kyakubuuza kati amagezi g'otuwadde fine gamba bali noŋŋamba bali abali mu buyinza mm. kinsobozesa okukusasula ensasula eh, abantu bangi mm. nga tekindya nga tekikulya gwateekayo nolinaye nga tekimulya muberenga obusene nga kingo kuba katuli bali batuge sending eri free mm. ojukira mu mugulu mu lockdown ya soka mm. sending mm. eri free mm. kachingo omuntu aso kusendinga ki abantu be atenga ne withdraw bagisazeeko kati nga nako oli neza omusolo weziri kakati nange no sasa nono naye akola ki no omuntu okufiirwa omutwalo omulamba nga gye emitwalo nga yes nenda akatuga wandibwe kati bwe singa wesanga mm. ngoyagala kugula bintu bya nkumi ttaano nkumi ssatu ngaojawoda ogenda okukakkana nga oguze ebintu bya mitwalo kumi ngaomusolo ogundi nga kyagezi osasudde nga kale byo obiguze omutwalo naye gwezosasudde eno ogenda okukebera ku balansi wo ngaemitwalo ebiri gikoze eki gigenze kati ekyo kireetera omunaga nti akankole withdraw n'tamanya mbwagudde muki mumbi ezobulwadde ate anange tusabe mukama ayambe buyambi naffe tugezeeko okwekuuma ekirwadde kino kyemanyi mukama ajja kuyamba kuba si kyekirwadde si evairas esoose nayeyamba yeyamba eh, anti era tubagambe bambale masiki bakozese sanitizer mhm, nokupiga distance woba tolina nnyo ekitukutambuza mm. sigala awaka mm. tolya bintu binyogoga nga mwami harodi olwaleero tumulumbye mumaka ge sibya kofiisi nga bulindi mugrawundi <laughs> ndimukutunulira nsolo zange mm. mwami kaji ogenda ku issue ya mobile money hmm. prime minister omupya gwe tulina honorable nabbanja hmm. yagambye nti bagenda kuwa kumulundi guno tebagenda kugaba mmere nga bwekyali ku mulundi guli hmm. kuba emmere teyamala abamu baafuna naye biggest percentage tebaafuna kamere mm. yagambye nti okugyawo ensonga eyo sente zino bagenda ziweereza kuki ku mobile money naye mwami kaija njagala ombuli okusinziira ku standard ya gavumenti yaffe gyetutambuliramu mm. kino ekintu bagenda kiteeka mu nkola era mukulaba okuko kinakola nti kinayamba abanauganda abali ku muggalo saawa eno gavumenti eno oyinza okugamba kekirabe ekyokuba nti emyaka asatu mu etaano mwayi museveni talina kyatuteekateekedde sikutegedde emyaka asatu mwetano museveni gyabadde wano eh? mm. talina sisitemu gyataddewo gyogambo eno bwekola bwe twegitegeera mm. era teri muntu era kyovula kikulese tukyogereko mm. singa akinyonyodde bulungi singa tokirese mm. teri muntu yavuddewo n'ategeera sente ezo bazifuna batya asembayo agenda kuzifuna atya bategedde bantu bameka abalina amasimu bantu bameka nga amasimu kwegali kwekyo kikulu olina eh, okumanya kuba kati mu uganda tulina household zino za miliyoni kumi nemu amaka mm. miliyoni kumi nemu mm. sente ezo buli maka bagenda gawa sente meka bagambye bagenda kulondamu abo abali obubi ah, ah, kale neda ah, buli maka bagenda gawa sente meka simanyi era ya disitulikiti yali obubi e, tugenda pewatamu nze ndi bubi nnyo kubanga oyinza okusanga omuntu ngaali mu nyumba ngaogirabange eh, weri naye agenza okugira bwati nga takyalina wadde ekikumi ki n'ekimu mm. ngaera bali omu betunuulira bwetunuulizi mm. naye singa baali bakola sisitimu yensonga laga nti gavumenti ya uganda ne national id terina mugaso kubanga mm. ensi eziri sirias mm. national id eyo giraba ebeerako mm. ne kakiip olaba gundiyo uh, atm aka kakiip akerikaako e? mashini kesoma e? kabeerako ebikwata ku nsimbizo katoe gundi atm yaffe tetumanyina kyetegeeza buli agikusaba kusaba fotokopi eh? mm. nalibadde setaga fotokopi nga mweza national id yangaga gireete kyova olamba owulira woona abazikolamu kopi mbaoligina agireka waka hmm. naye ngaomuntu gula bonabona abantu abava ebweru kadi zaabwe babeera n'origina kubanga origina yekola hmm. nebagisa nebagiswapinga mukiwuma nejja negamba ono beki mm. beki yazaliwa naku zomwezi bwezi bweki beki akola bweki akola bweki alina bank account egindi alina abaana bwe bati beki alina bino mm. bwe babulwadde kubanga yali baddenga eyo kaadi yekwogerako mm. bino bwe bakuba bino ebinkumu bino mm. eh? singa nabaana bwolaba abatemu nga bangu okukolaki okukwata mm. nti mm. obugenda abantu mm. musikaninga wo binkumu nebisa mu system omusa mu system nekijjayo data ye nakola ki navaayo kakati toyina system eyo hmm. nze wenafunira bagenda okutugamba nti tuwandise amasimu hmm. nze nga national id yange tenajja hmm. esimu zenyina zirimanyaga maama wange naye akyali mulamu waali kakati tebalabe nga tuli babiri yeekayekayeka yali mukufuna sente ogenda kula ebibuzo nti sisitemu yaffe ekyogera etya hmm. mhm, oli bwanaaba alina abaana bataano ngaoli ayina omu hmm. bagenda kikola batya <coughs> kubanga luli bategeeza nti omwana osimanya bagabaga batya simanya buli muntu kiro waliwo kiro zebakuwanga mukaaga kusatu mukaaga ezakawunga nesatu ezaki aha buli muntu ali mu nyumba mm. kakati olwaleero buli muntu agenda kufuna sente meka ali mu nyumba oli bwana aba talina simu e? mm. mugenda kukola mutya kubanga abantu ebitundu nga kumi na mukaaga mm. mu uganda byebirina amasimu kumi na mukaaga ku kikumi meaning the it tebalina masimu naye nga tuli nabo mu uganda nga tuli nabo mu mbeera eno kakati naye n'ebyo kumi n'omukaaga woona abazisinzeyo dda osobola ofuna ekyokulya okubaako kyakola ki kyafuna mm. wologo baagibyeko eggulu olimu nga saino tagirinanagizaako so all that must you know nti kyalibadde beexpert nga uh, oh, gundi uh, nabbanje yalibadde zexpert najjawo natandika okulya kino ekintu kigenda kukola bweki munansi namwe nagamba yesu oyogedde oyogedde naye kati bali ababba emmere eritangibu <laughs> ababba amagi amata ababba ovakedo ababba muwogo nebamu abasajjamu bannange muli babbi muli mpisi muli ki kyonna kyonna kyonna kyonna oba ah. nangenga balimbizzi ah. eh? wegase ku mukulu eh, nti ah, omanyi yo yeerya neerya n'abaana baayo so nti abantu abaalya ebintu byaffe byonna ebyali bina okuba ebyabantu nebisibira mu mayumba gaabwe hmm. kakati sente zino ezitatambula zetagenda kulabako kati bagenda kugamba sisitimu ekyali wansi zijja kutuuka olwo luzibe waliwo abantu bangi bebawandiisa hmm. mubitundu binyaaanasanaga nti eh, kaija batusabira nti eh, baze nebatuwandiika batugee tetuva waka hmm. abantu nebatuula abantu batuula nebatuula ku mbalaza zaabwe nebagamba balina ekikomera nebadde abwera ekikomera atayina kitaa nebagenda ddala ku lugudo waliwo ewaffe ku difensi bamugabako nti emmotoka zirinawe zituuse tegeka wetuteeka ebintu hmm. nolwo tezituukanga nga mwadde munkubira nga mutuuka bweoba mukubira nagamba alhamdulilahi rabilalamina naffe waffe akabakakoze ekikatuuse ne muganze nyina olugja jangu tuteekaawo ki emmere hmm. tujja gikuuma hmm. nakalamula nti olwaja esimu nekolaki nevumbeera so kati kino ekintu kya ssente nga kirungi kubanga kiwa omuntu choice mm. okugula kikyayagala naddi mm. kirungi mm. naye tebatulaze pulaani kibagenda kikola ki bagenda kukola batya atalina simu bagenda mukola batya abantu abalina amasimu nga buli omu yewandisa ku layini ya muganda we ogenda eh, eh. luli abagambanga nti abantu obungi bw'abantu mugenda butunulako ye minzaani ki epimaali obubi so ebyo ebibuuzo weebiri byetaaga ansa tetumanyi bazireeta ddi naye nga abantu twatandika dde okulinda emmere yarabbi <laughs> kuba tukusanze waka naawe ngaotugirinze <laughs> olinze akasente nkalinze nembwange bwa tekyatambula kugenda kujeetera mmere nyingi abantu gyebebuuza esente zebagenda otusindikira mm. zinasobozesa omuntu okufuna ekyokula oba okugula ebintu byokwebeezaawo okumala zino ennaku ana mu bizi lwatuwadde ah, oba nezo ah, ennaku ddala zinabatwongeddeko nga bwe gwali banansi temanyi kigambo nambaana mu bayibuli yakitunyonyola bulungi si mawulire malungi ennaku ana zamubbi si bwe kiri bwe kiri bwe zinagola tujja okutegeera niyabba sente zawano ennaku ana zakubonaabona abaana ba isirayiri ze baamala nga bagenda mu ddungu swaire agamba siiku za muzizi ni arubaine enaku z'omubbi galyaga ana weganaggwerao nga tegerera omubbi wa wano mwamikaija korona nga yakatuuka wano ku mulundi guli ogwasooka hmm. abantu basonda sente zaabwe hmm. okusobola okwetangira oba okuyambibwa mu mbeera eno eya korona eyali hmm. etuguddeko mu kaseera ako naye abantu bagamba tebafunanga accountability ya sente ezo tebagamba gamba tetugirabanga kubanga bwokyogera gobanga agamba nti eryefulumyeko nange era sigiraakofulumanga sente ezo osubira zakolaki byebyo ebizimba ebyolaba ebipya ate waffe nanga tuli bavufa abola abazimba ebizimba esente bazijjawo era kyova ola lockdown museveni era agigezaako okugijjawo kyeyasooka okusumulula zaali gundi hardware hardware basobole okuzimba kati baalabye nga bagiraraga n'omusolo bagenza okugujjako bagujja kubizimbizibwa naye mbalayirya teri bagenda kubiyingira ebizimbe muli bajega singa muli bagezi mwali badde muzimba factory na bano be mwanyaga nawe bafune ku mirimu mm. abalabe mwanyaga bwe ziba nga za full processing balime nga babwarao materials abalabe mwanyaga nga bakyalinawo akasente balye ebintu ebyo naye bali mu investiment ezabatiitizi bizimbe kuŋŋanya kirent temusobola kuzimba ggwanga linga supermarket nga ebitundibwawo si byawano lulina awulira mwami museveni ng'ajerega bannayuganda olw'okukola ki mbwe ebintu atunda biva china n'omubuuza ye ku sente zaayina ayina indasitule meka mu uganda ayina meka abaana be balina indasitule meka baminisita be balina indasitule meka tewali kuba afonfe nga mwefudisye lwalinga tugamba hmm. nti gavumenti yalibadde ng'ekwata sente neinvestinga mu, mu industries okuwa abantu emirimu kakati buli lwemala okugizimba neyita bannayuganda balina akasente abati ogwokutaka okwezimbira ne bagulamu emigabo kati bwe baggwayo eh? mm. nekwata sente ezo negeya nezimba ki industry endala mm. bwetyo bwetyo bwetyo kati bannayuganda mubutali bugenderevu ne bafuuka ba industrialist mm. noga nti aha tugenda kuzimba industry ekola engatto eza mm. leather mm. genuine leather omwalogize muganda nti akati mugiraba nti ne banayiga kwaita temugiraba nti yenaokutunda bazitunda mm. ziwaloweza emitwalo abiri waloweza emitwalo asatu waloweza akakadde neza emitwalo esatu abantu bazigula era ne banayugana wawo nebakolamu zikola amagula bwegati gamugamba kati abagagga mujje mugulemu emigabo nga bajja nga bagula emigabo kati ngolo gavumenti evaamu ng'egenda mu kirala kati omala okola industries nga production y'ebintu efuuse ennene olwo musawo akatale kabitunde mm. kati fe twasawo akatale ngaebyokutundamu tebiriiwo ah, ah, supemaketi obiraba za akedi akedi akedi akedi <laughs> oba ekigamba hmm, hmm, hmm. akedi kiringa kale nayo kitegeeza gurupu y'amaduuka ne moolo kumpi kyekimu kakati ogenda oluusi okunoonya enjawulo neekubula kati olekyasa nga kyatuuma oyagala akedi anedda tekinyumidde kati kati nga bazimba ennaku zino hmm. olwokuba lujuzi basooka okutaba atazi moolo hmm. kaka naye oluzimba yakakeka kanti eno moolo nateera mubwangudananga nja kutekawalulanga tulira akasomero nga nti kuliko akademi nogamba akademi onagita kolegi <laughs> nayita secondary school nagita high school nombuuza kyewatuumye omanyi kyekitegeeza hmm. nga bwosanga buli bugundi bwoteri bwaffe butoninyira mm. buwoteri era nga omanyi kibayita woteri eh, naye munange ebeera woteri atiwetutuusewoteri eh, ndiako bufetulooza woteri baliyo mmere kakati ngaoli obwalowooza mbulogi yabantu bagenda kwegadanga nedda mm. logi kwebaka nagambako omuntu okumusinga nemake gesaus naati ali mukyala Eh. nemulyanganemugamba <laughs> munange nedda nemugafunayo olunaku ogendeyo bwekogirabe bweyatukanaga iba netuswala kale muna nti munanga ebigambo ebyo babyonoona nemugaa nedda nawakawo abantu abalina amaka gaabwe amanene obulungi mm. eh? ate o nayita gest wing mm. oba nagano las eh, my gest house mm. kakati ffe twagira ekigambo kyakolaki kyafa waliwo nansa nawe waliwo abantu bagitanga nansana in Mm. kati ngaabakyala ate nga waliwo kkuba erina gye liraga mm. kati nga batyo gandi baviiramu nasana in aga nviiramu maaso awo <laughs> bavuga nti bayitawo ku nasana in ogenda okulaga ngaabami eh, nga balowooza nti bwana gambwe agenze bu in ddala agenze kuyingira mu in anange uh, awo uganda wetutuusiiza mm. naye mukama ajja tuyambira naffe tujja kubako wetutuuka mu mm. myaka egijja tukkiriza kuba bannauganda tuli bakkiriza mm. mwami kejoze ng'oyogerako ku nsonga ya ambulance n'ebitanda mu malwaliro mm. covid yasooka abantu ba omukulembeze yasaba pickups mm-hmm. teyasaba ku ambulance nti mm-hmm. bannange mm. pickups zaali za mulimu ki ate zalagawa yagambuzize yagamba zize tezaali za kulwanyisa kirwadde kya corona yagamba pickup azazise task force bwemazimaliriza nga bazikola ki bazimuwa so pickup zize yali anoonya pickup obali azigenda kukola ku faamu ze kanafawo tetumanyi naye teri yamubuuza mm, ne bazisoma pickup ziyoola omudidi zaani ne bazikubaawo newabuuza pickup eranisa etya covid kubanga obulwadde wa covid waaba ali bubi yeetaaga ambulensi ambulensi liba ddwaliro litambula kati pikapu eraomaine eh, amabega gea guni muhwezi nga minista wa, wa herefe mm. loya musirikale nga watute muherefe naye bwe yalowooza center fo yaziwa pikapu katwabalabanga kuno nga bayitako olaba omuntu omulwadde baladdewo obufaliso oba tebaguyina mukeeka ali bubi kati olaba nansi akutte <laughs> e- e- e- oluza ecupa kakati abalala bakabafiranga ku bypass oyinza obutakutuka e, eh, kati batugamba mbu yabadde atuuka emulago nafa katasobala nebuuza mulaga wano waliwo ki kino muzimu ki ogutakkiriza bantu kuyingaakayina so nedda aba yafiida eno zihampu nga zezamuse nolwokuba eyo teri akolaki akebera hmm. webatuusanga wali bagenda okukebera nga bakonfaminga nti ah. guno gwe mulese mugugu mutuwaale hmm. eri twabadde tuyingira mulago bweti mm, nakutuka ate mumanyi obukebera akutuse bali bakira nti akutuse bati ogambu yakutuse akutuse tunasaba ebingatya mwamika ija ku mbeera ya pickups nabagambye mwerwaneko banauganda tuli majega ffe twakkiriza abasajja otukunkumula abatali bagezi okukwata eggwanga lyaffe emyaka asatu mwetaano buli lwokwata ebyamagezi nobiwa abatali bagezi bino byolaba bwokwata tasobola kuvuga motoka nomukwasa ebisumuluzo bwagezaako etomera bwatagezaawo yebulizabulizawo nebulizawo nawako kyemugenda mugenda okumanya nti obwedda tavuga eh? mokera hmm. katalina mafuta mokera bikatestating kakati bano wali mumoloka erabika testating moloka eraka terina mafuta twetuyitegeera nti si bavuzi newetaaga emyaka ana okutegeera nti gwawadde ebisumuzo tasobola kuvuga mufunze nawe oba olina akatuli ku mutwe ne badayuganda nedda nedda nedda namumulimba olusi loyogera ebintu naye nolabya ddala nga ne bwobigamba mwami kaijalindaku oyinza okunenya bannayuganda nga anedda ejjo waliyo omuntu omu yankubidde essimu nakati beki kamulabe omusajja memwamulonda nemugaa nedda buli muntu yali alina choice buli muntu alina choice eronda omuntu gwakola ki gwayagala nangamba nedda twagenda okulonda nga yabamu beronda hmm. nawirako dokita kiza besije ngaagamba nti bobi weni alowooza nti ajja kujja yasimbewo akalulu kajemu pulezidenti museveni hmm. ku ntebe hmm. waliyo ebintu ebitasoboka kati mwamika jamuna uganda bwabanga dokita kiza besije mm. takisobola yo ngaomuntu bobi weini ngaomuntu tasobola munauganda ngaomuntu anakisobolabasobola musobola okugaana omukulembeze omubiri litwe ne mugaana njabawo akagero waliwo akagero kali mukitabu bakita from dictatorship to democracy sajja agamba nti waliwo omusajja omu yayina enkima ngabya naza waka mm-hmm. ngazisindika mu kibira nezimuletera ebibala mm-hmm. kati bwe zabituusangaawo nezibikuŋŋaanya ye n'azisalirawo eh? mm-hmm. bibala ki byeziyina okulya nabungi ki ah, naye nga tezikkuta ngaebibi aziwa bwebi entono tabiwera taziwera ddala ate nga zezireta kale olunaku lumu mm. bagenda mu kibira eyo e, e, e, enkima emu engezigezi hmm. negaana ye mmwe ffe tuleeta ebibala bino hmm. lwaki ffe tulyako ekitono hmm. <coughs> lwaki ffe tulyako ekitono bwe tutuuka netugaanirayo mu kibiina ettaddayo eh? ayinza tukolaki wamano oyina kyoyogedde netusigala eh, mu kibira netulya e, e, ebibala byaffe mm. kyebyakola kyezakola tezakomawo waka nazirinda saawa emu saawa bbiri zigenda kundaba bwe zinatuuka akawungaezi nga lezo zigenda kundaba mm. nebuziba noyigira ki nebukya katewaliyamutta so gavumenti efaanana bweti osobola n'okujejjako nga tokozesezza wadde nga togiwaye namukisa kukuba tiya gaasi ng'osigadde mu kibira ebeerawo ku musolo mu mugukola ne bagukuŋŋaanya aye ne batabaddiza kubanga ekikuŋŋaanyisa omusolo ye gavumenti okukolera ebyo ebintu byotasaa kwekolerakose kinoomu ngaokuzimbira enguudo oziyiteko nga nnungi olwewo bakola enguudo nga zabinnya emmotoka yo nesiba mu galagi bo kyebakola ne bagenda e japan nga bakozesa sente zo ne bagulayo emmotoka esa okutindira ebinnya ebyo <laughs> ne bakola amalwaliro gye mugenza awatali bitanda awatali basawo awatali ddagala awatali okisijeni awatali biki mwe nemugendayo nemufa ne bakwata sente zo ne bagenda amalwaliro aga private nebasangayo ebintu ebyo nebasasula nemubawa sente babazimbira amasomero nebatazima amasomero nebazimba ag'ekibogwe nebatateekayo basomesa nebatekao bikozesebwa abaana mmwe nebakona mm-hmm. nebakozesa sente zezimu mmwe zemusasudde zemubawadde nebagenda nebasomesa abaana baabwe bweru kati nebajja nebafuuka babosi naye mukeera kumanca ne mumba muma ssente zammwe baba tebaweddeyo mwami kaija kyogedde kisoboka naye ate mu ngeri endala kiyinza obutasoboka munnauganda <laughs> ng'omusolo gwa leero bajula kukujunonya mu nyumba nga lwero ali ku nkola eri enkadde nti mwami kaija hmm. omusolo guliwa tonna gusasula hmm. munauganda yewala atya ogwomusolo mwami kaija asobola ebweru ne ku mulimu ku dduuka edduuka erimu ekibiriiti hmm. nakatungulu ngatunda ebintu ebyo bayita muyinza okwerumya kubanga sente zammwe si zammwe kati ngolondako kimu okilozinga omulimu yeso ogwo nogenda mubirala mugende mulime mugende mulime bwemba temwagala kwerumya ate mujja kulumwa nnyo <laughs> bwoba toyagala kwerumyabwemba ah, temwagala kwerumya mujja kulumwa nnyo kati nze nemala ntuuka mu ddwaliro badduka emisinde banyambe eh? nzijempa obweyamu mbage bananga amalwaliro ga gavumenti gakola nze nagenda mu 2015 nga pasipooti yange weddeko hmm. naye nga sijja kusasula express naye nga nyinayo obudde nenkwata nensasula sente mu banka nensasulya pasipooti gyebagamba wiiki esatu bwendiba kupasa office nebagala okunsalambu ebbaluwa yeruse nembagaba mwina fayiro yange eya pasipooti enkadde mm. ebyo nabikola nsigenda kulaki tubiddamu kakati waliwo wa polisi naga mm, mikaija toyomba nze kankuwandikire ki oba okiraba nga buli omwayagala akulage nti nti aa mukyobalowoozaako kikyamu nakinkolera nensabu meeting naye nga sijja kgenda nga wayise wiks satu bano gavumenti ngimanyi mm. kaŋŋende nga wayise wiks ezi ttaano ŋŋenda mm. okukomawo mm. nga pasipooti yafuluma mu naku ezi kuba datinga kweri nga <laughs> bulijjo eryawo ekolaki lwaki bulijjo nakima pasipooti abaana ne banziraula nga nti wajja luli nga tukulaba bano abaana bakuba ebyeyo eyebuwarabu mm. nze mmaze emyezi mukaaga ndi wano nzijano buli wiiki pasipoti yange sigikolaki tenafuluma negwe yo ogifunya otya nemuga tewandaba nti najja wano nenfunanendiwa ku meeza nekaa n'abasajja nenjawe ti siina gwe nawadde ekikumi eki lwaki bw'otabatya bakutya Hmm. Eh? Hmm. bwobatya tebakola ki tebakutya jo nabadde ndaba omanyize no ku tv nsinga kulaba programu za bisolo empologoma nabino ebisolo bya mugondi mu nsiko kinategeredde budo gyoyo yeregedde hmm. nti empologoma yagala nnyo okulya ensolo etidde era eyagala kuzinduukiriza ensolo bwegitunulya bweti mumaaso netavaawo naye landi egirabye eh. ngekita ngebivaako kati bali bakisomesa nga tuli bato eh. jajjange yatta empologoma naye okutta ensa jatta empologoma mm. agamba empologoma togitisa jambiya kwabwera mm. ku musaayi awo eba tekyategeere kulumba bulumbi mm. kwatanga muggo nojja nokwata bwepu nogikuba nedduka kati bwewolawolamu nedda kati bwemba nabadde wano olina kusesetuka ogisemberera hmm. noddamu nogikuba nedduka hmm. nedda nekusaba nkoze eki eyongeddeyo naye singa ewunyiriza nga ebigere byo byavuddeko mu maaso nebiddako emabega kiba kitegeeza mbuwa developinze okutya awe kulumba bulumbi so kyeni mubagamba mwe okulaga nti mubawanya ekitiibwa mubatya nnyo era obalaba nze nagenda ewa diso nga nyina njakusainingera ebipapula byebasayining ebyo e nanjigako sitaamu hmm. naye nga abalage nti otegekayo etaano <laughs> eh? nenze yajira bwakitakolaki nga kubanga amanyi ono ajja kumbuuza mpale siiti yetaano eraga hmm. nti ntaddewo ekizibuetaano eh. kati ogenda osaba nti buli wootuuka nali sobola kitegeera nendowooza basizibe ngamba nedda gwe bakutya buti kuba bakumanyi bwonaafuluma byonaayogera baagala ogee nti era baga kaija mm. olaba batwogerako ebikyamu tetukuwadde saavisi mm. olowooze eh. nti buli muntu bebatebakolera gavumenti zonna ne bweriba yaffe nga yezze hmm. temwina kututya mwina kutussa ku nninga muluganda olutuufu tulina bba wemukira yes kubassa ku pressure gavumenti eringa mubiri awakusiiwa otakula era olaba ekampala gye batagiwagira gyesinga okuteeka sente hmm. mu byalo gyessa za 100 percent teri siteri genda ekirubulamu emuseveni gyava teri nkulaakulana Service zona. Teri. Zona seno zira ziri walikuwa bagezaako kuzikiza omulio bagezaako kutakula wanu wanuma mm. kansigeo ne dagala kansigeo ne badde njogane mukwano gwange ali South Korea. Mm. Yomu ku bantu abatera okula ebintu byange. Kati aina factory mwakolera. Yetudda ku Zoom bwanambu za factory bakola no maguru gantebe Mm. nebagaexportinga naye ngaoyoafactory agamba waffe wano byanyondo agenda okundaga <laughs> ngaebweru waliyo ekibira nagambu wano bwe bazimba factory mm. ate nga bazimba ekibira mm-hmm. kirye guno omukka oh, kakati ate ffe wano nammanve twajjawo mujje tusekewo factory kati omukka bwe guvaamu abantu mumira mumire bajja kutuuka amagaye mbu kansa gwemusinza okufuna awo waava mm. naŋŋamba nti wano zigundi train channels zaali zifaanagana neza uganda mu kyenda mm. twali ku levege 1990 naye mbu kati bw'otuuka n'olaba channels zebakoze ninagamba nti basiba beekalakasa ne bekalakasa ku kino gavumenti nejja nebanyonyola ekyoka ne mm. wekalakasa ku kino bwabamanya gavumenti pressure yekola ku gavumenti mm. gavumenti kasita mwetowaza nnyo ne mugonda nga naye esuula ennanga ne trump yali ayagala okulemerako mwamulaba natereka <laughs> naye nga sisimu yeri bamugamba boss time up teekateeka mm. era agawalakubanga yagerajira walo president wa america yagala okulemerako mm. naye omugjako ne security agenda okulaba nga taliiwo kati obutali buswavu programu gyebakuteeketeekedde gyogoberera mm-hmm. so na wano bwe mma mwagala ebintu ebirungi mwina okukandula ku ddoboozi mugambe we deserve better omusolo gwaffe tuguwa naye twagala okulaba biki byetugutukolera mwami kaji abasawo mumalwaliro bulijjo obadde ngaobwogeraku mm. e, ensasula yaabwe mm. naye ate sandi tutunuulira kyansasula saawa eno tutunuulira ku kyanamba y'abasawo mhm. nokusinziza ku balwadde abayingira amalwaliro saawa eno mhm. kiraga nti abasawo batono nnyo ku balwadde balina okwatendinga mamikeja gavumenti ekola etya oh, magezi kigowagavumentibakyaja eh, amagezi gala amagezi nga wabannauganda mugigobe musabe gavumenti eddako bemwagala okubakolera ku saawa eno saawa world health organization mm. sanalizayo zigamba mm. buli dokita omu alina kujjanjaba abalwadde ebikumi bitaano mm-hmm. mu uganda dokita omu ajjanjaba abalwadde emitwalo omutwalo gumwekubibiri kiba kitegeeza akola omulimu gwabasawo abiri mu bana kyova olaba abakazi obasanga pamba abasigaddemu kyova olaba abasawo bavuma kumusango akoyi natenga mutufu kakati ate olwobetaga risk allowance wabawulidde sende zonna zonna nga zize wano bagenze bazigabana bazikola batya abasawo babanje basawo babanja wala abasawo bannayuganda baali babiri nga baagala kujja kuyamba ku artistute operation gy'emitima bazikolere wano mm. ne basaba miliyoni kumi na ttaano buli mm. omu mm. ba mp bafula miliyoni abiri asatu zakutuula naamu nga tebogeddewo ne gwe nawulidde ku tv neŋamba katonda asaasira eggwanga lyaffe neŋamba nono mubaka eh, nga mubaka oba agenze ebakiiki oba biki byagenda obbajjirayo nejayitamanyiiyo nebyagenda okukima tabimanyi ne bakale betaga tabimanyi nga naye aliawo aze waali yes waali kakati expert akusaba milioni kumi na tano mm. babiri ngaze milioni aga asatu ezuwe anasendeza mpaka ogu oh, mm. omwaka nga betaga milioni misatu munkaaga mm. gavumenti yagala tewali sente nange ezabakala weziri ezaki ezababaka ezababaka weziri ate bakyabongera obungi badvisor bayitirivu naye nga nego badvisinga teyaba advisinga mm. kati omulwadde saawa eno kaija tutunuulira embeera ya korona gyetulimubanga abalwadde bafuladize mumalwaiyo kino ekisinga obukulu ndowooza buli wamu bayige first aid bayige obujjanjabi okujjanjabira omulwaddewo awaka mm. kati kimwonyana nnyo okusinga omutwala mulikayoolawo mu ddwaliro eri tomulabako stress n'amutta mm. ne wano omulabako n'asaba kino n'okimwa n'ajira kino kimula n'omulaba ng'ali bubi nogatwongeremukoti waakino ofuna omusawo gwayita obuyisi najja nabayambirako awaka omuntu wamwe nasobola okubeera obulu naye tolowooza nti ekyo kigenda ku increasinga ku death rate era ekyo kyolwaki by the covid kyattira ennyo mm. capacity era ziri ensi ennene kyezigenze zikolako capacity kwongera amalwaliro kwongera bitanda kwongera basawo n'okusomesa abantu bangi okutandika gino emirimu egisooka ekisooka okuyamba bannanses bantu bangi babafudde bannansi nga badde basoba birala mm. bo kyebadde bakolako munsi endala era ewaabwe obulwadde tebukendedde mm. obusobozi obukolako bwebweyongeddeko eh. newonewaffe bwonga ntosaa kujjanjaba mu disitulikiti esulamu abantu miliyoni emu mbulosa kusujjanja abantu mulade mutwalo gumu na kitundu katobo china mugaso ki kaija sibula abalayi baffe mama mweraba katonda abakume namwe nga bwemwekuuma mbagambye mubeere nga ziri enkima mudde mu kibira ono landiroodi mumumme ebibala byammwe ajja kwabika namwe mwerabirire bano si betefutefu kubalabirira ssaabasajja kabaka wangaale tweyanziza abalabi baffe abalungi mwagale vidiyo zaffe subscribe ku acrich media uganda wamu n'omwami ono alina omukutu gwe harold cage official kweguli ku youtube osobola okgendako you subscribe vidiyo ze nyingi nnyo kwezilinga ayogera ku bintu bingi nnyo ebyenjawulo naye baagala okwogerako mu bikomeko babiseeko kandi mm. mula yogera ku eno ensonga yogera ku eno ensonga tujja kuzoogerako mm. tubaagala nnyo omukama akume mweraba